Ciao! Allora, oggi parliamo di sopracciglia, che sono sempre alla ricerca di un prodotto buono per sopracciglia. In questo caso, se non mi cade, la matita, eccola qui, questa della Essence, si chiama Super Last 24 ore e Brown Pomade Pencil Waterproof. Allora, la confezione è un 0,31 grammi, e il prezzo è di 2,49 euro me lo sono segnata è questa qui e allora il prodotto è con ecco la penna automatica ma io l'ho proprio finita ma comunque sia ora vedete il video dove l'ho sbocciata e anche come si applica come, come risulta applicata dunque il colore ah ve l'ho detto il colore che colore è questa da qualche parte ci sarà il colore ma io non lo trovo comunque sia è un marrone non c'è proprio scritto non c'è proprio scritto vabbè allora la cosa che non mi piace di questa matita è l'applicatore cioè il, lo sfumino perché vedete aspettate eccolo qui è in, pen, in setole in silicone è proprio scomodo e duro quindi non mi è piaciuto ma ho usato uno sfumino di un'altra matita quindi non c'è problema allora mi piace la matita sicuramente mi piace molto perché comunque si ha un bel tratto e mm, si può anche temperare qui c'è il temperino incorporato quindi nel caso si vuole a più a punta ma comunque già a punta la vogliamo ancora più a punta si può temperare ancora di più quindi buono. è davvero waterproof l'ho provato in estate waterproof no però comunque con il sudore non va via io oltretutto ho la pelle mista quindi tende un po' a spostarsi o a macchiare troppo invece questa sta bella fissa al suo posto unica pecca ah intanto sarà più una cera che una matita quindi proprio tende a spiaccicare le ciglia le sopracciglia le tende a spiaccicare a tenere ferme belle rigide e poi io da brava tester ho segnato tutti i giorni che l'ho usata notare quindi ogni volta che la usavo segnavo e questa qui mi è durata la bellezza di 8 giorni quindi una matita mi fa una settimana usata tutti i giorni 8 giorni una settimana e un giorno è vero che costa 2,49 euro ma mi sembra un pochino poco va bene è un prodotto waterproof quindi magari usiamolo solamente prodotto low cost che può andare bene se si può usare eh, in alcune occasioni non tutti i giorni io ho usata tutti i giorni perché le sopracciglia le faccio tutti i giorni questa no e non ne vale la spesa comunque sia